Hola, soy Jimmy Hernández y el día de hoy estás interesado en una consulta virtual y no puedes asistir a alguna de las sedes que tenemos en el país. Te invito a que estés muy atento a este paso a paso de fotografías, los cuales serán vitales para hacer un diagnóstico del tratamiento. Con ese material podemos hacer un diagnóstico de tu tratamiento que requieres, conocerás alternativas de tratamiento, un plan de tratamiento idóneo para el caso tuyo y vamos a montar un plan de tratamiento en el cual conocerás costos y formas de pago. Te invito a que estés muy atento a tu correo electrónico y la vía WhatsApp para poder recibir la cotización y poder planificar el tratamiento que tanto has deseado. La primera fotografía es de frente sonriendo, perfil derecho sonriendo, perfil izquierdo sonriendo, ahora de frente, vas a llevar la cara un poco hacia atrás, abre, y vamos a marcar, a tomar fotografía de los dientes o las molitas en la parte de atrás. Y tomamos una fotografía a los dientes de abajo se vean las muelitas. Nuestra recomendación principal para este paso es tener un buen celular, tomar la fotografía con la cámara principal, el flash, hazlo en un espacio abierto con buena iluminación e idealmente que sea una persona que te tome la fotografía para tener calidad y de esta forma poder tener buen material para el diagnóstico.